ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಕೋಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೈತಿ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಕೋಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ನೋಡನ ಬಲಬನ ಸತ್ತೈತೆ ಆದನ ಗಂಡುಳ ಕರತಿ ಕುಂತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಸಹಿತ ಬಾಳ ನೆನಪಿಗೆ ನೀನ ಬರ್ತಿ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಓಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಲೆಟರ ಬರದನೇ ಹುಡುಗಿ ಲೆಟರ ಬರದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿನ ಕೋಣ ಹಚ್ಚಾಕಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಣ್ಣಾಕಿ ಮಾರಿ ನೋಡ್ತನ ಅಣ್ಣಾಕಿ ಒಲ್ಲೆಂದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ಸಾಕಿ ಓನಗಾದ ವಾದರ ಗೆಳತಿ ಹೊರಗ ನೀನು ಬರುವಾಕಿ ತೆಲಿಯ ಎಕ್ಕುಲ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣ ಹೊಡೆದ ನಗುವಾಕಿ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಓಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೈತಿ remix boy remix boy remix boy remix boy ಮತ್ತ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದ ಇದ್ರು ಜಾತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ನಾ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನವ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣಕೈತಿ ಜೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ದಾರ ಸಂತೋಷ್ ದಸಾಯಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಸಲಿ ಇವರ mobile number seven four eight three double nine double three nine six ಅಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿನ ಸ ಮರು ದಿವಸ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗೆಳತಿ ನೀ ಹಾಳ ಜೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷದ ಶಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರದಾನ ಕೇಳ ಕೃಷ್ಣ ತೀರದ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಧ್ವನಿಯಂಪು ಬಾಳ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಓಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೈತಿ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಓಣ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ನೋಡನ ಬರಬನ ಅನಿಸತೈತ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತೈತ ಹಾಳಾದ ನೀ ಮನಸ್ಸು ನೀನ ಬೇಕ ಅನ್ತೈತ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರು ನೀ ದೂರಾದ್ರು ನೀನ ಬೇಕ ಅನ್ತೈತ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದೆಲ್ಲ ಗಂಡುಳ ಕರತಿ ಸಹಿತ ಬಾಳ ನೆನಪಿಗೆ ನೀನ ಬರ್ತಿ ಗೆಳತಿ ಗೆಳತಿ ಮರತಿ ಓಣ್ಯಾಗ ನಪ್ಪಿತಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತೈತಿ